Boas. No vídeo anterior vimos un par de exemplos de facturas de clientes e de proveedores co seu pago registrados directamente, o cal non ofrece, penso, ningunha dificultade, pero eh, só tiña propósitos ilustrativos de como se fai. Agora vamos a probar a emitir esta factura que temos aquí xa preparada que é bastante semellante a todas as que as que fixemos no vídeo anterior. Pero vamos a probar a utilizar un plazo de pago en dúas datas. Cando definimos esta forma de pago, asignamos que o primeiro porcentaxe sea a mitade e que o que quede sea o segundo plazo. Primero en 15 días, o segundo en 30. Podemos complicarlo para que nos cobre un día fijo e outras facelo máis complexo, pero para ilustrar como funciona, chega con por a 15 a 30 días. Entonces vemos que aquí nos pon dúas datas. Isto depende un pouco da configuración de Odoo. Por defecto, aquí só nos mostraría esta, última data de vencimiento. Podríamos consultar los apuntes contables y ver que cada plazo efectivamente ten un vencimiento propio, pero o aquí, só vemos esa data. Vamos a validarla. Volvemos aquí y vemos que aquí nos hai isto. Entón, se temos a, a operativa de vir a lista de facturas e ver cando vence unha factura, pois veremos que o 7 de maio nos vence unha factura de clientes e eh, o deixaremos así. Sin embargo, hai un plazo que non lo teria que pagar antes. Co cal, se non, se non, non lo paga, pois estaría incurrindo en mora, etcétera. unha maneira simple de facer de, de facer estas cousas é usar os efectos. Os efectos non é máis que unha selección de, de apuntes contables que sean procedentes de facturas e que teñan un vencemento asociado. Como calquer apunte vencellado a unha factura vai ter un vencemento, pois nos permite funcionar correctamente. Aquí vemos que esta factura, que é a mesma, nos será dous vencementos diferentes, neste caso con un mesmo importe, que podría ser diferente en función de como se calcula cada, cada un deles, e que están sin conciliar. Aquí podríamos modificar incluso a data de vencemento, o cal é moi útil cando non está acordado, digamos, bueno, me pagas eh, che emito unha factura, bueno, pois pues a ver como che pago, pois eh, con un cheque, non? Pois ao final, pero cando é o vencemento. A partir de aquí, a cousa mmm, pode complicarse un pouco en función de como nos fagan o pago. maneira máis simple sería cada vez que recibimos un pago, anotámolo e asignámolo a factura ou registrámoslo directamente na factura. Outras veces recibiremos un extracto bancario e quereremos conciliálo. Conciliálo non é máis que coller un apuntamento calquera, por exemplo, este apuntamento, e dicirlle que corresponde a unha factura concreta, Conciliar, na práctica, significa, como xa se dixo en algún dos vídeos anteriores, asociar un apunte con outro para que conformen un asento. Recibo un pago bancario, pois entonces eh, o asocio unha factura. Como vemos, non é tan simple como o caso que vimos antes. En realidade non hai ningún motivo para que non sigamos registrando os pagos desta maneira. Vemos aquí como pomos un importe menor, nos pregunta se queremos mantela aberta e, ou marcarla como pagada. Isto é útil para os redondeos. E aquí temos asociado un pago. E aquí vemos que este xa estaría cumplido. O do é o suficientemente listo para saber que este se corresponde co pago, a, co pago feito. Tamén podemos registrar un pago aquí. De feito aquí vemos que nos pon o, o importe inteiro como pendente. Inda que aquí vemos que o primeiro pago xa está completado. Bueno, vamos a factura. E vemos que xa nos xa sae aquí o crédito e podemoslo asociar. Para proveedores funciona eh, de maneira semellante podemos manejar plazos de, plazos de pago eh, en datas únicas, en datas múltiples, e se encarga razonablemente de, de manejar isto a conta de que a integración esté ben feita. Isto non ven por defecto. Por defecto, tal como está la sudo no teu sistema, non vas poder facelo de maneira tan simple pero tampouco é un traballo que o integrador vai a requerir de, de grandes recursos para facelo. Simplemente hai que instalar un par de módulos e, eh, e pouco máis. A medida que se vai complicando a xestión de cobros ou pagos, o seu registro vai ir complicando. O cal, por outra parte, tampouco nos debe sorprender. Ter unha operativa sinxel, relativamente sinxela para moitas pequenas empresas e negocios é casi tan capital como calquer outro aspecto do negocio. Se tes unha operativa moi complexa, podes acabar destinando máis recursos a eh, registrar esa operativa que non a utilizala. A idea pois saber se un cliente non che pagou, se tes pendente algún, con algún proveedor e registrar as operacións diarias. Non, non dedicarlle máis tempo ao registro das operacións diarias que ao seu propio que ao seu propio uso normal. Así que, sen máis, no seguinte vídeo veremos algunha versión máis complexa de, de todo isto veremos usar pagarés ou usar letras de eh, recibos domiciliados pero eh, espero estar, estar así mantendo o suficientemente simple como para que o vídeo se sea útil así que máis, un saudiño e ata a próxima